Всім привіт! Продовжуємо грати в Сома. І там ми мали взяти карточку. Вже вже проговорився. Ну, Взяти карточку, на якій буде писати ID. хтось там говорить. What are you? Are you blind? It's me. Call. Simpson. Wrangler? Obviously. Any of this sound familiar to you? I no, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Що ще можна у нього запитати? Are you human? Shit. Did, did my body give it away? I try history. Yeah, I'm human. Are you? Uh, my name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. Коротше, і тут, як завжди, його прийдеться теж, як і всіх убити, бо то що тут по-інакшому щось не буває. І що це? Угу. Мені здається, що це не обов'язково нажимати. I'm sorry, I, I think I pulled the wrong lever. Oh, це рука. Прикольно, в нього рука. Коротше, там закрито і що я хочу провірити, чи можна так пройти цей момент, щоб його не вбити. цього чувака має бути карточка. Семкі... Карл Семкін. <laughs> Ага, це є той мужик, який... Який там сидить, прикиньте. А як? Я раніше цього не замічав, наскільки тут. Виходить, що цей Сємкін помер, але він живий у вигляді робота. ID 0722. можна теж з нього якісь знання покачати? Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's Okay. over. We're going to data. help us to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, Короче, я не дуже розумію, що це таке. Ага, в цьому місці він сказав ран і вмер. Я знаю, що треба сюди йти і там рубати той рубільник але я... Ага, по 0722 вроді би там... Ні, вроді би там щось має бути, треба провірити. Треба провірити, бо то, що сюди вертатись вже ніхто не буде. Тут щось є? Нема нічого. Це забор. Добре. Ні. Це не спрацьовує. Понятно. Короче, назад и... Походу зараз тут... Йоптимуть, ботинок упав. Це його? Що за херня? Я надіюсь, що тут ще нема нікого. Хто рухається? Я знаю, що тут мав би появитись чувак. Один якийсь там. Це не пахає, поки я не включу. Поки я не включу одну штуку. Так, ID. ID 0277, походу, якщо я правильно запам'ятав. 00277. Окей. Окей. Як неверное. А якщо я тут веду цей самий ID. 0277, окей. Як це я що, тупий, не пам'ятаю, які там ID чи що? Може 7722 або 072. 0722 правильно. І що тут може бути неправильно, я не розумію. Може я щось не включив десь, я вже поліз. А, я догадуюсь, я маю врубати тому роботу, коротше, рубільник, і тоді я зможу запустити якусь херню. 0722, правильно? А, это правильно, я это написал. 07272. О, почта. Отправить. Не знаю, кому. Понятно, нема зв'язку. Назад. Персонал. Подивимося, що персонал. Короче, це все не цікаво, без толку. Управління питанням, недостатньо енергії. Мені треба... Це отут я знаходжусь чи що. Добре, що можна тут включити? Тут хоч щось можна включити? Є. І що я відкрив? Оці двері, походу, я відкрив, да? Да. Так. Краткое введение CCRV-7. Черный ящик. Черный ящик это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей температуры тела до мозговой активности. Эта информация постоянно передается НИУ, типа тій херні, яка знаходиться там в омні-інструменті, наблюдающая система Патоса 2 чтобы станция могла обеспечить вам подходящую л- рабочую обстановку. Так, устройство будет работать максимально эффективно, если вы, прис- если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только как вы сможете быть уверены, что имплант используется правильно, а можна взяти в собі вставити цю херню якусь. Давай відкривайся, дивись, що ти падаєш. Це воно. І що? І що толку мені з цього? І нахіра я взагалі сюди зайшов, якщо тут ніхіра нема. Добре, я сюди можу зайти 0722. Е, вивод енергії статус 690В. Це вольти що? Коротше, тут ніхіра нема. Добре, йдемо рубанем тому чуваку рубільник. І провіримо, чи то щось зміниться. Вони, походу, всі оці персонажі, які заключені от такі от. А, ще щось є. Ну зараз перевіримо, що внизу. Оці всі персонажі, які тянуть електрику, типу на грані виживання, вони зараза спеціально оце все роблять їх треба. І що, я щось ще відкрив? Так, треба подивитись статус. 69, 690. Хір знає, що змінилось. Я не пам'ятаю ті цифри. Треба сходити вниз і подивитись, що тут. Ага, то звідси буде, все понятно. Тут вже можна дергати. А, до того... Чувака можна було і не вбивати, оказується. Чи це треба було обов'язково робити? А, значить мені треба піти назад і доторкатись до структурного геля. Вот він, давай. Не знаю для чого це, але я все-таки це зроблю. А, туди можна піти. Туди, походу, можна піти, але ліпше не йти, бо тут є чоло якийсь, який може нас прибити. Надіюсь, це не він. Це що? Я тут не був того разу. А тут і нічого нема цікавого, так що можна було і не йти. Фігачі, нафіг це вниз. Ще один структур'єль. Ну а тепер можна щось чудити. Що це таке? Обнаружены испорченные данные, восстановить файли. Конечно, що да. Це якісь записи. Jonesy, how's the evac coming along? We got everything we need to move, but we can't leave the plant without supervision. Якась була Adams decided to евакуація. leave Amy, Asaro and Kalsanka to execute the automatization process. Ага, вони ці чуваки лише використали. I just wanted to let you know Виконали we're якусь scheduled автономну on херню. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Skarsky, dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. Мені так здається, що треба знизу наверх. Є, бо то ж це якось не по порядку. Понятно, дальше що тут? Тета це типа друга станція. О, епсилон це. Це ми зараз тут. Якісь ретранслятори Лумар. Ретранслятори Mass Effect, як в Mass Effect. Ясно. Нам сюди, це я пам'ятаю. А, ще тут щось можна подивитись. Що це? Нью-Йорк. Статус відключен. І офіс евакуирують. Лісабон. Об оборонительные меры. Последние усилия мирового сообщества перед 2003 должен предпринять все меры для того, чтобы... Короче, я ничего не понял. Тут что, Лондон. Я с печалью вынужден уведомить вас, что наш офис закрывается и больше не может поддерживать работу Эпсилона и Патоса 2. Хочу, вас... хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас, начальника Джейн Адамс и весь остальной коллектив. У вас потрясающая группа и уверен, что там, где потерпели неудачу, мы и что уверен, что там, где потерпели н- неудачу мы, вы продолжите наше дело, не старайтесь, блять, нахуй. Це що? Северна Америка, Європа, Африка. М, Поки що я не дуже розумію, що мається на увазі. Связь с Лумар прервана, требуется ввод ручных, ввод даних вручную. Значить, Епсилон, це ми тут, 99 метрів. Ну пробуємо 2201. Але там нема кому підняти трубку. Далі тета. От нам треба на тету. 2202. Бо то, що, що треба на тету, бо багато де згадується слово тета. Ага, треба відрегулювати зв'язок. Я просто рухаю мишкою і зображення має вирівнятися. Ошибка. И все. Здесь есть кое-что получше, и все. І ми не можемо більше нічого нікому сказати. Ні. Добре, відключаю. Тета була підключена, тепер лямб 22.03. Ой. 03 є. Регулюємо. Є. Що тут у нас? Hey, are you there? О. I found the dome ceiling. Ми, ми на связі. Oh, that's better. Simon, was it? О, це вона. Jared, Simon Jared. Hi, Simon. James I'm Blunt. Catherine. Have you Catherine. figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. <laughs> I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And, and why do the robots talk like they're <laughs> people? well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. Ага. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people, like staff or field technicians? Only robots. Та який тут crazy персонал? ones. Роботи Except for одні. one. I, I think he was in pain. I'm not sure what to do. He said he was hurting. Sort of. А, це про I don't того. know. What was that? Ёб твою мать. Ну, вона скаже, ля, нам треба на лямбду. Понятно, нам треба знайти шаттл. Йоп твою мать. Треба знайти шаттл і попасти на лямбду. Oh, Ого. Це серйозно. Щось буде? Чи нічого не буде, я не розумію. Чи це такий прикол? Угу. Все вроді би нормально. А, все добре, то була загрузка. Що, йо-моє. How is this possible? Він під водою і може дихати. А во... Вот в чому фішка, чого всі роботи не можуть поняти, що вони роботи, бо вони не бачать насправді свого тіла, вони бачать його таким, як він є. От зараз же ж теж в нього руки переключились на якісь непонятні рукавиці, але до того ми бачили, що він, типу, як бачить шкіру. Виходить, що це як оманливе бачення, насправді ті роботи теж бачать себе як людей. Значить, нам сюди. Як, як, тільки що щось було є. Залазь. Чесно, мені настільки цікаво, що аж забуваю щось говорити деколи. Під водою. Це дно океану. Тут треба йти по стандарту. Да, треба шатл лямбда. По стандарту треба йти по фонарях. Е, Там закрито, походу закрито. Так, тут без толку. Коротше, ми будемо йти просто на світло, вон туди спочатку до того червоного. Бо тут дуже легко загубитись, тут взагалі тут загубитись це як два пальця об асфальт. І що тут можна буде підходити і... Ні, нічого, зв'язку нема. Ну, типа що я скажу? Мені подобається під водою, але коли є світло. Ну багато кому просто не подобається під водою. звісно, краще, коли в тих лабораторіях ходиш, чи станціях, чи що то таке, але. Тут теж прикольно. Можна ох, як пригад. О, це щось робоче. Дальше. Я все одно... Тета, отвечайте, отвечайте мені. Страски. А, це якраз ота тілка, яка там була разом з тим Сємкіним. Так, я відійду, бо це. Коротше, та тілка, яка була Сємкіним там на тій станції. Епсон чи Епсілон, то вона пішла цим боком, і от вона говорила через цей типу термінал, чи що це я не розумію, і ми якби можемо просто перенестись у спогади і прокрутити той момент. Я нарешті починаю по чуть-чуть розуміти, що дають ті штуки. Що що мені ще в цій грі подобається, що мені не треба шукати якісь непонятні аптечки, якусь херню, що я просто продвігаюсь по сюжету. Ого, ні-ні, це від цього чувака треба тікати. Не знаю, чи я пішов правильно, але ну, від того чувака треба тікати. Не, ну, я пішов неправильно. Ой, бляха, муха, так. Можна обійти цим боком? Можна. Головне, що він нас не побачив. Блять, таки побачив. Ну, надіюсь, що я вспію. Я бачу щось червоне, то походу він. Як херово видно, але щось червоне там таке літає. Плаває точніше. Оу-оу, я вже щось відхиляюся від курса. Куди тут далі? О! Це що таке там пише? Апс... Блін, от. От я не розумію цих людей, які перекладають... Ну ж пише Юпсілон або Апсілон. А може це взагалі Апсайлон. І перекладають якийсь епсілон. Ну чого епсілон, якщо пише А. Ну але хер я знаю. я не дуже тепер розумію, куди. Напевно, до тої зеленої таблички. Це теж епсилон. Добре, вже будемо казати епсилон, щоб не виглядати умніком. Так, Якщо все... Оп-оп. Їх тут двоє чи що? Може бути і таке, треба обійти. Дуже бажано взагалі не попадати з цим чувакам. Ёб твою мать, давай скорше. Ага, загрузка, значит я правильно пишу. Да, все правильно. Ага. Він має помогти. Типа, посла за послуг. Ми йому помогли він нам. Є. Все, можна йти. Ага, щось попілікав, типу. А, це так відкривається. А я думав, що воно роздвігається одна половина вверх, одна вниз. І що тут треба присісти, чи що ні? А можна це закрити, да. Все, нафиг. І спустити воду треба. Є. інструмент запущен. Нагадала, о, не, не тарабань, перестань. Ау, воно перестане нарешті. Коли ця вода спускається, воно мені дає біошок. Коли ті, ті батіскафи заходив чи що то, там теж так вода зливалася. А воно саме. О, от я отак і уявляв, що ці двері так мають відкриватись. О! Фонарик. Да, Якщо хтось дивується, що не фонарик на букві H, того що W і S у мене тупо на клавіатурі вже не працює, я граю іншими буквами трошки справа на один ряд. Це що? Ще один. Це та сама тілка. Що ми зараз зможемо її знайти мертву? Ну, якщо ми маємо поїхати на цьому шатлі, то напевно, скоріше всього, що вона так і не поїхала на ньому. Це ми потім підключимо. Ну, потрогаємо. Понятно. Да, вона так і не поїхала на ньому, бо він лишився. І скоріше всього, що ми десь знайдемо її мертву зараз. Да, до речі, все, я тепер повністю просік е, для чого ті штуки. Як ну, от. Для тих, кого клаустрофобія, <laughs> очі відвертайте. О. А от і вона. Це вона. Hey, are you... Don't hurt me. Can I help? It won't let me die. Nothing is Що about to запрещено, я не die. понял. What happened? An accident. Fixing the Uh-huh. power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters or Holland, Скажите, tell them I need help. okay? Amy needs help. Все, більше нічого не можна запитати. До чого ми дійшли, що її просто мусиш убити, бо по-інакшому гра не пройдеться і це якось мені не подобається. Ну але я хоча б вже розумію її історію і що вона взагалі тут робить. Ну але з другого боку, що це за існування таке сидіти на одній стіні? Все одно ніхто би їй не поміг, бо нема кому. Так, я думаю, що в тому шатлі, чи як він називається, будемо вже, мабуть, завершувати. я тепер можу? Да. Є. О, світло включилось. Добре, трогаємо гель структурний. Ого, воно вже цілу руку засосує. Цікаво, що буде далі повністю туди залазити. Так, тета 06, Омнікорн, Окрон, тета, дельта, лямбда. Нам походу на лямбду. Заходим. Читаємо. Патос 2. За, за, що затапливаемый шлюз, набор для ремонта дуплексный насос 2 штуки, универсальный чиститель, набор вентилей 5 штук, прокладки 10 штук, ударный гаечний ключ. Короче, ничего цікавого. Добре тоді. На цьому будемо завершувати. Всім пока.